Oui, j'ai pas du tout cette chanson en tête tout le temps en ce moment. Hello ma Disney Army, trêve de plaisanterie. Je sais, je vous retrouve encore avec cette couronne de fleurs, vous devez plus en pouvoir. Mais voilà, j'avais envie de vous la ressortir une dernière fois puisque aujourd'hui je vous parle des secrets du film Moana ou Vaiana, la légende du bout du monde. J'avais vraiment, vraiment, vraiment, vraiment envie d'en parler sur ma chaîne. Je vais partager avec vous aujourd'hui quelques secrets sur ce film. Donc Vaiana si vous ne connaissez pas c'est le film Disney Noël et il faut vraiment aller le voir parce que à l'heure actuelle il fait déjà un véritable carton dans les salles et pour moi la chanson principale du film va largement détrôner libérer, délivrer dans quelques temps. Je dis ça, je ne dis rien. Alors il faut savoir que pour la petite histoire, tout est né il y a 5 ans d'un voyage de John Musker qui est parti sur les îles du Pacifique, qui s'est renseigné sur les îles en lisant des mythologies et de là il a découvert le personnage de Maui qui est donc vraiment ancré dans les légendes polynésiennes. Il a tout de suite voulu faire un film avec Maui comme personnage principal parce qu'il a été attiré par son son magique, par sa personnalité assez atypique et par ses tatouages. Du coup il a présenté l'idée à son acolyte Ron Clémence. À eux deux on leur doit notamment Aladdin, Hercule, la petite sirène, la planète au trésor et la princesse et la grenouille, mais pas que, mais bon c'est quand même les principaux. Emballé, le duo est parti se présenter à John Lasseter qui par contre leur a dit l'histoire est magnifique mais il va falloir se plonger un petit peu plus dans la culture et c'est comme ça qu'ils sont partis pour un voyage de 3 semaines dans les îles Fidji, Samoa et à Tahiti. De retour de leur voyage, ils ont donc décidé d'ajouter le personnage de Vaiana, qui est donc l'héroïne de ce film. Pour ce film, donc sur la culture polynésienne, qui est assez rare chez Disney, l'équipe du film a tenu à la vraisemblance vraiment de la culture polynésienne et a mis en place un collectif appelé Oceanic Story Trust, qui était composé, alors là je lis, hein, je vous avoue, parce que je ne me souviendrai pas de ça par cœur, qui a été mis en place donc avec de nombreuses personnes locales, des anthropologues, des enseignants, des linguistes, linguistes, linguistes, des experts en tatouage, des chorégraphes, des spécialistes du AK, des maîtres navigateurs, également des conseillers culturels, donc qui leur ont permis à chaque fois de coller vraiment à la culture polynésienne et de ne pas s'en écarter, de ne pas faire des erreurs que des personnes qui connaissent pas profondément la culture auraient pu faire. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'erreurs, à l'origine, <laughs> l'île était assez disproportionnée à tel point que la montagne faisait deux fois la taille de l'Everest, ce qui est quand même énorme et donc la montagne de l'île de Motonui a été abaissée mais ça reste tout de même la plus grande île au monde. <laughs> D'ailleurs l'île de Maui qu'on voit dans le film a été pensée en fait pour être l'exact opposé de l'île de Vaiana. Il faut savoir que Mao... <laughs> quand tu fais un mix des deux noms comme ça, Moana. Il faut savoir que Moana veut dire océan en polynésien parce que l'océan a vraiment une place très importante dans la culture polynésienne puisque ça les rassemble, ça rassemble les différentes îles. C'est considéré vraiment par le peuple comme une entité dotée de sentiments et donc c'est ce qui a inspiré le fait que l'océan est véritablement un personnage dans le film et qu'il peut avoir ses propres émotions et à son incidence donc sur le film. Il faut également savoir que c'est un peuple avec un lourd passé de navigation et d'exploration, d'ailleurs un passé dont ils sont très fiers se renseignant un petit peu sur euh, l'histoire de ce peuple. John Musker et Ron Clements ont appris qu'il y a 3000 ans environ, les voyages ont été arrêtés pour revenir 1000 ans plus tard sans vraiment connaître la raison. Et c'est la période qu'ils ont choisie pour le film et donc l'histoire de Vaiana nous explique un petit peu comment est-ce que c'est revenu. Comme je vous le disais, l'océan est un personnage et pour justement animer l'océan, les animateurs se sont servis euh, d'une chaussette marionnette du nom de Gretchen. <laughs> C'est un petit peu particulier. Tout un langage visuel a été vraiment inventé pour l'occasion, pour retranscrire les émotions de l'océan. Et il faut savoir également que le processus de l'animation de l'océan a été inspiré en grande partie par le processus qui a été utilisé pour animer les cheveux de réponse. On parlait des cheveux de réponse, mais il faut savoir que dans ce film, vraiment, les cheveux ont été un véritable défi. Ça a été un défi notamment, alors tout d'abord parce qu'ils sont bouclés, donc ils ont une nature assez spéciale à animer, et surtout parce qu'ils sont en permanence au contact de l'eau. L'équipe a mis un programme du nom de Quicksilver pour jouer avec les cheveux de Moana, puisque ce personnage arrive à faire passer ses émotions à travers sa tignasse à la façon dont il bouge, quand ils sont attachés, enfin vous voyez ce que je veux dire. De toute façon les cheveux c'est super important pour une fille, hein. pour un garçon aussi d'ailleurs, mais bon, en fonction de la longueur des cheveux on s'amuse pas de la même façon. Le système tonique leur a permis de créer des chevelures à l'aspect authentique pour les personnages principaux, si dans l'eau. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous saviez qu'ils ont recruté volontairement des personnes qui avaient les mêmes textures de cheveux que les personnages principaux pour les plonger dans l'eau et voir quelle était leur texture en séchant à l'air libre et également dans l'eau voir s'ils conservaient leur texture si particulière. Quand je vous disais que la vraisemblance était crucial pour le film. À la base, la tenue de Moana aurait pu être orange, mais finalement, le rouge a été choisi pour montrer la royauté et la puissance du personnage, puisque Moana est vraiment un personnage avec un caractère très très fort, hein, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, en vrai, la tenue de Moana aurait dû être faite des cheveux de ses ancêtres mais ils ont trouvé ça un peu, un peu creepy, hein, un peu spécial. Du coup ça a été remplacé par une sorte d'herbe ici. Tous les vêtements des personnages ont d'ailleurs été créés dans des matériaux qui étaient déjà disponibles il y a 2000 ans. Maui aurait pu être le personnage central de cette histoire et vraiment exister seul et d'ailleurs, à la toute base, il faut savoir que le Maui qu'on a là dans le film, la version finie, n'est pas du tout celle qu'on aurait dû avoir à la base puisque Maui était à la base plus petit que Moana. L'idée c'était que à la première rencontre, elle soit déçue en le voyant puisque c'est quand même l'idole des hommes des femmes et je ne sais plus trop quoi. Bah, en fait, c'est Maui, métamorphe, demi-dieu du vent et de la mer, idole des hommes. Je t'ai interrompu, désolé, recommence. Idole des hommes. Ça a été changé parce qu'ils ont interrogé le peuple justement sur la façon dont ils imaginaient Maui, qui est vraiment un personnage très populaire dans la culture polynésienne, et ils l'imaginaient tous énorme, donc forcément ça ne pouvait pas coller, et c'est pour ça qu'il a un physique aussi démesuré qu'un humain aurait du mal à avoir puisque c'est vraiment une masse de muscles. Aussi, il aurait pu être chauve pour se distinguer des autres personnages. Je sais pas si vous imaginez ça, c'est un peu, euh, spécial. <laughs> Maintenant qu'on a l'habitude de le voir avec sa longue chevelure bouclée. Là encore, c'est le peuple de Polynésie qui a expliqué que pour eux, justement, son pouvoir spirituel et sa magie venaient de sa tignasse, donc et eh bah ben, ils l'ont ajouté. Ceci dit, Maui a un petit côté euh, à Dwayne Johnson puisque ses sourcils si caractéristiques que l'on retrouve d'ailleurs pendant les transformations sont gardés dans ce film et lui donnent un regard assez particulier et ça c'est une référence donc à la voix originale du film, donc Dwayne. Et d'ailleurs c'est un point qui était important pour les animateurs, un peu comme Merlin, quand il se transformait, puisqu'il est métamorphe lui aussi, quand il se transformait en d'autres animaux, et eh bien Maui garde lui aussi ses sourcils malgré son apparence animale qui change. Et d'ailleurs petit détail que moi personnellement je n'ai pas remarqué, quand Maui se transforme c'est tatouage tatouages brillent. Et ça, je trouve ça chouette quand même. L'hameçon de Maui a été dessiné en fonction d'une constellation qui s'appelle l'hameçon de Maui, qui se dit en tahitien Te Mato O Maui. Excusez-moi pour cet accent absolument merveilleux, mais je ne parle pas tahitien. Elle est plus communément appelée, et nous on la connaît sous le nom de la constellation du scorpion. Alors dans le film, on parle un petit peu de la famille de Maui, je ne vous en dirai pas plus si vous n'avez pas vu le film. Dans des versions précédentes de l'histoire, on aurait pu croiser la grand-mère de Maui, du nom de Ina, qui était en réalité la gardienne de l'homme du crabe qu'on voit dans le film. Et il faut savoir que tous les monstres qu'on croise dans ce monde assez particulier sont des monstres qui figurent dans les légendes liées à Maui. Et pour ma part, alors peut-être que, que je délire un petit peu, hein, c'est difficile de savoir, j'ai trouvé qu'il y avait un des méchants Là je pourrais pas vous mettre de capture mais il y avait un des méchants qui m'a beaucoup fait penser à l'espèce de bestiole qui grignote tout là dans le voyage de Shihiro. Je sais pas comment cette bestiole s'appelle, si vous avez le nom en commentaire, je prends note. Également, Kakamura sont inspirés des esprits des îles Salomon, mais ils ont été imaginés différemment par Disney puisque, je cite, c'est un mélange entre les Gremlins, les guerriers de Mad Max et n'importe quel personnage fou d'un film de George Miller. Ça donne un mélange un peu particulier. En fait, il porte des noix de coco comme armure parce que dessous se cachent des personnages plutôt flippants. Aussi, anecdote assez fun, Pua est basé sur le physique de Ron Clements et Hey Hey, de Un Musker, donc le duo à qui l'on doit le film. Et il faut savoir également que le personnage à la base de Hey Hey, qui est particulièrement stupide dans Vaina, la légende du bout du monde, avait à la base un QI beaucoup plus élevé et jugeait tout ce qui l'entourait. Mais ça a été jugé trop déjà vu dans les films Disney par euh, l'équipe du film qui voulait absolument du coup le dégager. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quelques membres de cette équipe avaient vraiment envie de le garder donc ils se sont creusé la tête pour trouver une idée de comment faire pour l'animer et le garder dans le film. Et en fait l'idée qui a été utilisée par eux c'est de prendre le contre-pied et donc du coup de faire le personnage le plus stupide possible afin qu'il rende la plaquette encore plus compliquée et en fait l'équipe du film a tellement ri en voyant les nouveaux gags et cette nouvelle direction qu'ils ont décidé de le garder. Et là c'est un petit scoop, une petite exclusivité puisque bah de mon travail. J'ai eu la chance de rencontrer Ron Musker et John Clément. Je vous ai mis d'ailleurs une photo sur les réseaux sociaux, donc d'où l'importance de me suivre si vous ne faites pas partie de la Disney Insta, la Disney Tweet ou la Disney Facebook Army. Donc j'ai eu la chance de rencontrer ces deux pionniers de l'histoire chez Disney. Je leur ai posé deux questions que en particulier que j'avais envie de partager avec vous, juste ici, où ils nous expliquaient pourquoi est-ce que le personnage de Pua, donc le petit cochon, ne fait pas partie du voyage. et je vous laisse regarder ça. By the way, we don't uh, see Pua travel with Maui and Vaiana. Why? Pua used to go on the voyage, and there was a lot of discussion. And we all love Pua, and Pua is really, really cute. I think the feeling that, that emerged um, was that it we wanted Moana's quest to be as difficult as possible, and somehow having Pua there made it feel a little easier. He was a comfort to her, um, so the poor little pig stay, stayed behind. rooster Enfin, on termine cette vidéo par les traditionnels clins d'œil faits aux autres films Disney et aux références, et ils sont bien évidemment nombreux. On retrouve notamment une référence à la scène du volcan de Fantasia comme inspiration à Vaiana, la légende du bout du monde. Vous avez également la présence de Sven, de Dory, de Polochon, la fleur dorée de Réponse. Une référence au monde de Ralph est faite dans les crédits et deux clins d'œil dans la scène de fin que malheureusement, et eh bien, je n'ai pas vu. Mais dites-moi vous aussi dans les commentaires lesquels vous avez repéré car je suis très très curieuse. Je vous montre d'ailleurs un extrait où du coup les réalisateurs du film ont donné des petits clins d'œil que moi-même je n'avais pas remarqué. snowman Frozen hard snowman le mini Maui en tatouage est une référence évidente à Jiminy Cricket qui est un personnage que Ron Clements adore et l'acteur Alan Tudy qui est la voix originale de Sa dans Les Mondes de Duke Weaselton de Frozen mais aussi dans Zootopie, Alistair Cray dans Les Nouveaux Héros fait ici un caméo euh, en tant que AA puisque c'est la voix originale de ces personnages et c'est un clin d'œil qui était voulu par les équipes de Disney. Et en bonne tête en l'air que je suis, j'ai complètement oublié de vous parler de quelques références supplémentaires que j'avais notées, notamment la ressemblance entre Tefiti et le court-métrage Lava. On a également la tortue du tout début du film qui n'est pas sans me rappeler Squishy de Nemo, et on voit aussi à un moment une grosse tortue qui rappelle beaucoup son père. Et je sais pas pour vous, mais moi, le regard vide de Hey Hey n'est pas sans me rappeler celui du poulet roux qu'on voit dans le monde de Dory. Et ça, je pense que ce n'est pas un hasard. Vous avez également plusieurs ressemblances entre les différents personnages, notamment Maui qui a des airs à Philoctète et Hercule, Moana qui a certaines ressemblances avec Mulan, avec Pocahontas, mais aussi avec Ariel, etc. Et ça, je vous en parle plus en détail dans ma critique. Voilà ma Disney Army, c'est tout pour ces secrets du film Vaiana. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris plein de belles choses sur ce film. N'hésitez pas à partager en commentaire vos propres secrets sur le film parce que ça m'intéresse vraiment de savoir. Je me suis renseignée et j'ai pris tous ces renseignements avant la sortie du film. Donc forcément, et eh bien, je n'ai pas tous les détails en tête mais peut-être, pourquoi pas, vous refaire un jour une autre vidéo sur les secrets de Vaiana avec toutes les nouvelles informations qu'on aura accumulées ici, ça peut être intéressant aussi. Donc n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, ces secrets de films et si vous voulez en voir d'autres sur ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que la Disney Army est de plus en plus nombreuse. À partager la vidéo afin qu'un maximum de personnes connaissent les secrets sur ce film et qu'on en sache plus. Le partage c'est vraiment super important et en attendant la vidéo de demain, ma Disney je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Abonne-toi.